ሰላም ጓደኞች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የማሳያቸው የዩቲዩብ ቪዲዮ እንዴት professional ማድረግ እንችላለን። በተለይ ደግሞ ወርክ ወይም brand እዚች ላይ የምታዩት ማለት ነው። እዚች ጋ የዩቲዩብ ሞባይላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ እዚጋ click ሲደረግ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ውስዳል እሱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ዜጋ subscribe ማድረግ ማለት ነው እንደምታዩት ተደርገን እንደምታዩት በጣም የደበዘዘች ነች። ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ሰብስክራይብ ይላል። ፕሮፌሽናል ለማድረግ የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን እንደዚች አይነቷን ብራንድን ወይም እንዴት ነው የምናስገባው? በአንድ ጊዜ ብቻ ሁሉም ቪዲዮዎችን ላይ upload እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። so በቀጥታ Chrome browser ትከፍታላችሁ። በሞባይልም ማድረግ ይቻላል። ሞባይል የሚጠቀሙ ሰዎች Google Chrome ገብታችሁ ይው account ኣችሁ ላይ ትከፍታላችሁ። ከዛም በቀጥታ YouTube Studio የምትለውን click እናደርጋለን ማለት ነው። በመቀጠል እዚች ላይ Creator Studio Classic የምትለውን እዚህ ጋር click እናደርጋለን። እናንተ ከፈልጋችሁ እነዚህን check ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን አያስፈልገኝም፣ ሶ ስክ ይባዋለሁ። skip ካልኩት በኋላ በዚህ መንገድ ይከፍታል። ሰው እዚህ ጋር ቻናል የምትለዋል እሷ ላይ እንነካለን። ወረድ ብለን ታች ቻናል ውስጥ ብራንደንግ የምትላለች እዚህ ጋር ብራንደንግ የሚለውን እዚህ click እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ ያው ከበፊት ስላደረግኩ በቀጠ የማን ማንኛውም ቪዲዮ ላይ እንደዚ አይነት ምልክት ይመጣል። ይህ እኔ ብራንድም ወይም watermark ነው። በቀጣይ ይህን ሰዎች ወደ ራሴ የዩቲዩብ ቻናል ያስገባቸው እና subscribe እንዳደርጉኝ ያመቻችላቸዋል ማለት ነው። እናንተ እንዳዲስ ከከፈታችሁት በዚህ መልኩ ስለማይመጣላችሁ እኔ ሪሙቭ አድርጌ እንዴት እንደምታስገቡ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሪሙቭ አድርገው እናንተ ስትከፍቱ በቀጥታ ብራውንዲንግ የምትለው ላይ click ስታደርጉ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት መልክ ይዞ ይመጣላቸዋል። እዚህ ላይ add watermark የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። በዚህ መንገድ ከትለናል። እናንተ የምጠቀሙት ፎቶ background ኡ የሌለው ቢሆን ወይም ባክግራውንድ ነጻ የሆነ ቢሆን የተመረጠ ነው። የፈለጋችሁትን እንግዲህ አሁን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ፋይሌን በቀጥታ እዚጋ save አድርገዋለሁ። ለሻውንም save አድርጋለሁ። Okay እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ መንገድ አመጣዋል። እዚህ ጋር display time አለ፣ እዚህም አስተካክለው ያለ custom start time። ስለዚህ ይህን መርጫ አለ በቀጥታ አፕደት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት successful ይላል። ከዛም አሁን ተመልሼ ወደ YouTube channel ልግባና እንዴት እንዳርኩ ታሳያቸዋለሁ እንላለን። እንደው ቪዲዮ entire video ፍላሉ ከሶስቱ ሆነ የመጨረሻውን በትመርጡ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የመጨረሻው ካደረጋችሁ እንደምታዩት ቪዲዮ ጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ ይህ ዋተርወርክ ወይም branding እዚው ላይ ይቆያል ማለት ነው። end of video የምትሉ click ካደረጋችሁ ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ ብቻ ነች ነገር የምትመጣው። custom ማድረግ ይቻላል ማለት እናንተ በፈለጋችሁበት ደቂቃ እንዲጀምር ማድረግ ይቻላል። ግን ኢንተር ቪዲዮ የምትለው ላይ click ብታደርጉ እቺ ሎጊን እናንተ ዋተርማር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እዚሁ እንድቆይ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መርጫለን በቀጥታ update አደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይላል። ከዛም አሁን ተመልሽ ወደ YouTube channel ልግባና እንዴት እንዳርኩ አሳያለሁ። አሁን በቀጣይ የራሴ YouTube channel ላይ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር እስኪ እናያለን። የምታያት ነው ምልክቷን ልክ mouse ኡን እዚህ ላይ ታስቀምጠው እዚህ ጋር subscribe የምትል ትመጣላለች። በቀጥታ ይችን click ካደረጉ subscriber ኦቻችን ወደ ቻናላችን ይመጣሉ ማለት ነው እና በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር አስገባኝ አሁን ማለት ነው። የራሱ YouTube channel ላይ አስገባኝ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች እንደዚህ ይጠቀሙታል። እንደምታዩት እዚች ጋር ትመጣለች። በቀጥታ እዚህ ጋር subscribe ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሌሎቹ ከወደዳችሁት like share አድርጉኝ። እንደዚ አይነት የተለያዩ ሌላም ቪዲዮዎች ይዤ እመጣለሁ። subscribe ያላደረጋችሁ sub አድርጉኝ። like share አድርጉ። ሌላም ቪዲዮዎች እንደዚህ ብዬ ነው። ከዛው ሰላሙ ሁኑ።